હેલો મિત્ર કે ઓનલાઈન આપનું સ્વાગત કરે છે આજે ઓજસમાં જુનિયર ક્લાર્કમાં બસો ને બાવન રૂપિયા માટે અરજી કેવી રીતે કરવી પહેલાં ફોર્મમાં જવું અને ત્યાં જઈને ઓજસ વેબસાઇટ પર વહી જવું ઓજસ વેબસાઇટ પર હોમ પેજમાં જઈને નોટિફિકેશન બોર્ડમાં click here to view imported notice માં પહેલી પંચાયત સેવા વર્ગ ત્રણ જુનિયર ક્લાર્કની રહી તેમાં ઓકે આપીને સિલેક્ટ જુનિયર ક્લાર્ક તમારો કન્ફર્મેશન નંબર અહીં નાખો કન્ફર્મેશન નંબર નાખ્યા પછી જન્મ તારીખ તમારી જે હોય ત્યારબાદ ઓકે આપવું તમારી એપ્લિકેશન આ રીતે ખુલી જશે ત્યારબાદ તમારા મોબાઈલમાં ઓટીપી આવશે જે ઓટીપી તમારે ઉપર બોક્સમાં લખવાનો છે ત્યારબાદ તમારો એક્ઝામ રોલ નંબર એટલે કે બેઠક ક્રમાંક જીમ તમારે અહીં નાખવાનું રહેશે રોલ નંબર નાખ્યા બાદ બેંકનું નામ જે તમારા બેંકનું હોય તે બેંકનું નાખી દીધું ત્યારબાદ બેંકની બ્રાન્ચ કઈ જગ્યાએ બેંક આવેલ છે ત્યારબાદ આઈએફસી કોડ જે તમારા બેંકનું હોય તે એફસી કોડના શિકોર નાખવાનું રહેશે ત્યારબાદ બેંક એકાઉન્ટ નંબર જે તમારા બેંક પાસબુકમાં નંબર હોય તે નાખવાનો રહેશે એકાઉન્ટ નંબર એકાઉન્ટ નંબર નાખ્યા બાદ કન્ફર્મ એકાઉન્ટ નંબર ફરી વાર નાખવાનો રહેશે બેંક એકાઉન્ટ નંબર નાખ્યા બાદ ટીક માર્ક પર ઓકે આપી સબમિટ કરવાનું રહેશે સબમિટ પર ઓકે આપ્યા બાદ તમારું સબમિટ ઓકે થઈ જશે ત્યારબાદ પ્રિન્ટ રિસીપ્ટ તેમાં તમારે પ્રિન્ટ રિસીપ્ટ પ્રિન્ટ કરી લેવાની રહેશે પ્રિન્ટ રિસીપ્ટ કરી